Presidenti ari gukaze basesemye ngagambe nti no umururu gwitiride. Mm. Nenga yara baranga bwemage. Gwe watwara meka. Nabantu bo. Ya manje yatwara. Nabantu bo kati twamaze da kukizura mwa muroko down ya soka. Mwakabba billions atano mu munana miliyoni runana natayogera bwashaga bwashi agabida abantu be. Bweche batya omunabi afuna okusingira ddala ba opposition bwagenda agamba nti banange kano kembafunidde bantu bange gavumenti yabeerabira kati ekyo gavumenti kyetya mm. naye nze bwe mbeera gavumenti ekyo nkityako ki bwoba oyambye abantu bange infact nze kye naalikozeseza naalikozesa nti emirembe gye tulina oraba twalese n'ababaka kabe baba opposition mutambule mu bantu mubayambe kwali badde kukwatagana bukwataganyi okuyamba omuna uganda omukovidi muno twalindiryemu ebyobufuzi netubiteeka wabbali owa opposition byeyalinyonyodde kyetagisa abantu ngaataano abaruling pate okujawo byono omu <laughs> lwansonga owa opposition alina bingi byokunyonyera kubanga mukoze ensobi nyingi mm. kyova olaba ban ebyokunyonyola byabagwako kyova olaba mu nsi endala ezakulakula nazo lokdawn efanagano gwenti bweberawo bagaba esente rumu buli muntu bamuwa kyenkanyi bamuwa kyenkanyi oba tukuwadde dola bitano oba lukumu bibiri ah, ah, bawa buli muntubobabalabubazi omuwi wa musoro oba babalabubazi omunansi boche batunulira ono munansi obuwanguzi bwamwe abukozesa wuno naye labye kyabasasuddemu labye kyabasasuddemu kyakabi kyakabi kakati mwetegeke mwetegeke abanafu n'emitwaro kumi muzigabire enaku ana mubiri mulyoke mumanye mulya kati ate zinatuuka ki Egule bandang eh, nawo abenjigiriza nawo tokwata. Neda kati kusimu yacho ogamba tiwaitanga ko mikumitwara asatu. Ne wali wali mu kivuga saba eh, eh, vubi saba vubi yagambe nti bweji batano ba asatu ni mm. urabo yase no kumitwara asatu mm. nga bweji banga jaita kusimu yo mm. togenda kufuna. Wabura ebyo bino nabwo biteka wabali. <coughs> mu Kampala ne Milano bwe banaje mwabantu emitwaro 10 in fact ekyengenda okunyonyereza mu kampala pulezidenti yajyamu emby emitwalo kumi nimeka egye baamuwa egye baamuwa bayagala awoabo benyini abamuwulirenaye <laughs> ah, ah, ah. ekyengezaako eh, okugamba banange anaafuna ku sente zino anaafuna ku sente zino aveeyo ayogere nti nafunye ee eh, turabe abantu banengeri naye tibaswara awo netugamba katugendekwa mukulu yarugaba yatubuulire ensonga zino yazirabye atya zitegeeza ki ate tuddawa kwe tuli ku mpa mukubya lugaba <coughs> mm. nasibyeyo mpolampola eh, obulwadde bwange nkyatambula nabwo mm. naye katonda nga ye mubeezi nja kubuvuunika <clears throat> ah, ekisooka nsooka kulamusa bana flashlight mu ggwanga lyonna mm. n'ensi yonna okutwalira awamu Eh, sijja kwogera ensi n'ensi kubanga nakizuula flashlight munsi teriwetali hmm. teriwetali emikwano eh, gyange abalimu mikwano gyange emipya eh, egyenazudde mu boston baturaba nnyo nemwana watabantu abali eyo oluusi njogera bwogezi abali eyo abamu <clears throat> ensi yaffe bagitya nnyo bagitya nyo era nobwebanda bansabira busabizi era twetaga eh, sa baroza ubira wotya munsi yifanagana ngabwiri chovora basobora no kugera nti gundi gunda a bo batira dara bamanya nti ensi yafe yafukira dara ya nachemarira eh, abariye bari ngabikwese <laughs> now eh, president okusarawo ateekewo olunaku olukulu ateekeko public holiday yagifudde public holiday hmm. then tusabire eggwanga ku lw'embeera covid gyetuyisizaamu mulimu ebintu bingi ebyo tulina okuyigamu n'okusingira ddala kitegeeza ki kitegeeza ki yes ensi yaffe fe abantu abamu abalina oluyimba ngaoluyimba lwegwanga saara n'abantu abamu tebakimanyi eh, national ansem yegwanga hmm. mu nsi yonna wenaali ndabye oluyimba nga saara gebawo endala emikuzo ye uganda kyova olaba ensi yaffe twagikwasa katonda so oluusi okusaba sisobora kukigaana nti kibi kubanga ndi mukristaayo wabunafe abanabyabufuzi pulezidenti bwavayo n'agamba nti tugende tusabe covid etwisiza bubi tujyamu ebintu bingi ekisooka eyo defitism bworaba nga pulezidenti alinga avudde ku nsi n'agamba nti banange tusabe kiba kitegeeza nti embeera emuvudde mu ngalo emuvudde mu ngalo hmm. infact eh, ne sara gyasaba yalibadde katateekawo na state of emergency omukulembeze bweoraba ngaatuuka <clears throat> okugamba nti alemerwa netu ebintu byonna tubikwase katonda gwe omuntu owa bulijjo mu kifo kyokwesiba bbiri kati weesibe kumi weesibe kumi kubanga bw'oraba abantu abakukulembera nabo bale batuse kuremererwa nibagamba nti egwanga lino nembeerero tukikwasa katonda ogwo omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo ekyo olina kujyamu <clears throat> eno covid nabagamba nti covid yange risatu covid eririyo bananga ekyo kituufu covid eririyo yes and it kills mwekume munabe mu ngalo ne sabuuni mwambale masiki mwe timulowooza nti esijambade eh, nagijemu kubanga njogera eh, nze kusinzira nga bwendi sisobola kwogera nga ntyaddeko masiki nenjirina ebyo byebintu bwobujanjaba obusookerwako eyebyobufuzi mugira mugiturekera fe banabyabufuzi <laughs> eyebyobusuubuzi naye mugiturekere naye mwe mukore kiri kisoose naw pulezidenti <clears throat> naye oluusi aliwo ebintu ebimuva mu ngaro ebimuva mu mikono gye ate n'addamu niyeddamu niyekuba akalipo obuuza otya abakulembeze bediini nti nammwe mwalyagadde mubeere essenso wakazi nga nawooli woobayitidde obayise balyowa abanauganda emyoyo mm. kubanga e, ekisookera ddala okubayita oba otegedde oba otegedde omugaso gwabwe bwaki tuwayise banabyabufuzi bwaki tuwayise basuubuzi ekyo kyokka kyali kyandikulaze abanadiini tiwandibuuziza nakubuuza nabo bandibadde essential workers nabo nibafuna cards infact abanadiini bali badde batambula n'okutambula mu maka g'abantu nga batambuza enjiri nga bagumya n'abantu hmm. waliwo abantu abangi batera nnyo okukkiririza mu bantu b'eddiini n'okusinga banabyabufuzi in fact neno covid walibadde wabateekerako dde omusomo nga batambula n'okutambula nga bayigiriza n'abantu engeri gye beekuumamu covid kubanga abantu bangi babakkirizaamu ffe bamanyi nituli banabyabufuzi tuli mu byobufuzi byaffe mm. so <clears throat> bworaba nga abanaddiini tibabalibwa mu essential workers noteekako na paliyamenti kino kintu kikuru banange murabe gwanga lyaffe bweritambura ne paramenti jukira nakuruli mu lokdawuni yasooka ne paramenti baali tibagibalidde mu essensho wakazi infact baali era baali bagambye nti eh, paramenti nokutuuregane kutuura mu kiseera ekyo yali eh, right honorable uh, uh, speaker kadag nagaana na, na, na, na, na, na, na, na, naita paramenti olwaleero paalamenti omanyi nti bagiwumuze eh, weeks biri hmm. kati ababaka baffe <clears throat> nabo kino bayinza kuba nga tebakimanyi n'abanauganda abamu bayinza kuba nga tebakimanyi bweri bwe tutuuka mu lockdown cabinet eno gavumenti eba eyagala paalamenti ebeere wabbali womu kumanaginga covid lwaki kubanga eh, eh, bunu buzibu bunu bulabe abanabyabufuzi n'abanadiini balikoze kinene okuyamba abantu abanabyabufuzi ekyebandikoze okuyamba abantu baabwe okubawa ekyokulya hmm. kubanga balina obusobozi luli omanyi bali basazeho batwara ebiliyoni ikumi biliyoni abiri twas 20 billion ithink zebaali bagala okugabana president alyoka zibasesemya ngaagambe nti no omururu gwyitiridde hmm. naye nga yaari abaranga bwemage gwe watwara meka n'abantu bo yamanyize yatwara n'abantu bo kati twamaze da kukizuura nga mu lockdown eyasooka mwakabba billions ataano mu munana miliyoni lunaana oraba mwasesemya njogedde ekigambo ekyo lwe lulimi lwe tukozesa mm. mwagamba parliamentarians mm. esente ze bali beewadde nga bagabira abantu akawunga ekyo esente zona ni muzeza naye mwe kenyini mu lockdown rabe esente ze mwatwara now abanabyabufuzi bano n'okusingirira ddala ababaka ba paramenti buli lockdown bwejja kabineti eno yagale bateeke wabbali ebateeka wabali lwa nsonga ngaemu obabiri esooka bwe bavaayo abasinga obungi bayambe abantu baabwe gavumenti eno tekyagala lwa nsonga ebe kubanga omunabyabufuzi tasobola kugenda kugaba akawunga oba omukyero baki n'atayogera bwaki agabidde abantu be bwekye batya omunabyafu n'okusingira ddala ba opposition bwagenda agamba nti banange kano kembafunidde bantu bange gavumenti yabeerabira kati ekyo gavumenti kyetya naye nze bwe mbeera gavumenti ekyo nkityako ki bwoba oyambye abantu bange infact nze kye naalikozeseza naalikozesa nti emirembe gye tulina oraba twalese n'ababaka kabe baba opposition mutambule mu bantu mubayambe kwali badde kukwatagana bukwataganyi okuyamba omunauganda omucovid muno twalindiyemu ebyobufuzi nitubiteeka wabbali nitusoka nituyamba abantu baffe hmm. naye no government etya buli kintu tesobola kukiriza nti abanabyabufuzi babeere nekyebagaba kubanga bakimanyi bona okunyonyola tibalinanyonyola mu government teri aba opposition batono naye muwa opposition bwekwata akazindaaro okunyonyola kumpi omu ayinza kukavalinga abantu ataano ba nrm owa opposition byeyalinyonyodde okyetagisa abantu nga ataano abaruling pate okujawo byono omu <laughs> lwansonga owa opposition alina bingi byokunyonyera kubanga mukoze ensobi nyingi hmm. kyovaebyokunyonyera byabagwako so ekyokurabirako ekya lockdown eyasooka oleeta otya bali omunsi aveka nungu naga bakawunga munakaba west munakaba yenga yagaba kawunga n'umucere it was politics but it was bad politics mm. yari management but it was bad management it was actually mismanagement kati e, e, baryo munsi era yari nakunyonya stira abantu bo munakawa abana byabufuza ababuze now in the process yalina kugendera ate kubuuza ku bantu ba nrm abatabawagira nibatababuuza nakulunu kyekijja kukora so covid-19 enu n'okutugoyagoya gavumenti enu egikute mu ngeri etasaanidde hmm. eteekamu ebitasaanidde kukolebwa okusaba okusaba in fact eh, eh, okusaba pulezidenti wamazedde okunyonyola abanauganda ekifaanani kyotadde mu nsi nti olemereddwa olemereddwa kukuuma abanauganda n'ebyabwe n'obulamu bwabwe kyova olaba kato tuwaddeyo mu mikono gya katonda naye ekyenkubuuza mr president <clears throat> gwolowooza katonda oyinza kumuzanyisa nga bwozanyira ku bannauganda rogers tosobola kugenda kukola ekibi ngo nga weesize nti kasita namara kukola ekibi nja kugenda wa katonda netonde katonda takusonyiwa obadde ogimanyi ekyengezako okutegeeza timusobola kubeera nga mubba buli kaseera kubanga covid eno okutta abaana uganda abasinga obungi bafudde lwa bulagajavu bwa gavumenti obulagajavu nga mwemula okubba n'ensimbi ezaali bayambye ezaali guze icu beds mwazibye ezaali guze oxygen mwazibye nabagamba mukamwana wamwe yali mugwe mwawatenda okuleeta oxygen mulago mumwongere sente endala kino kyenkuleetedde kya oxygen hmm. margaret muhanga ye minisita wa, wa state for herese mm. yafiirirwa anti we maama we bamututte mu ddwaliro efort nga timuli oxygen mbe yakoze ati oh. nafa oraba bantu mwe kino mukirabe bwe munabeera nga mu gavumenti nga mubba buli kamu mubba buli kamu eno covid bwakwanta banabyabufuzi mu covid nga bulijo bwebibeera mu byafayo muyigamu obutayiga covid eno yamaze dde okukulaga nti waliwo obulwadde obusobola kubeerawo nga covid nga tosobola kufuluma yadde ku kisawo entebe mm. kobe mugaga kobe mwavu nga mwana mulina kulwalira wano kati ekimwali badde mukora muherese amadwaliro mwali tadde mu amanyi ni mugazimba ni moteka mwe bikozesebwa abasawo ni mubasasola burungi kubanga kyazuulibwa nti waliwo obulwadde nga buno obwe mutasobola kufuluma egwanga libakukiriza kati wenjogerera uh, bungereza n'ensi endala zatadde ku redlist tosobola kugendayo bagamba bulanya yabirese ekyo nze sijja kukigenda mu kubanga mba njagala njogera ekintu kye ndinako ndinako evidence naye tokyasobola kubuka kugenda ebungereza eh, eh, eh, n'awalala nga kyo kikulaga mwe bantu mweabatufuga ruyale bwaki timukozesa obuyinza bwe mulina n'ensimbi ze mulina abanayuganda ze babawa okubaterekero n'okukozesa nimuteeka nimuzimba amadwaliro agagasa wano wembabuuliza mwasalawo muzimba eddwaliro eriyitibwa rubowa erya rubowa mwayisa biliyoni rukumu mubina okuzimba edwaliro wewewo lyali lyabagaga <laughs> n'abantu abali mu gavumenti kubanga lyali siryali yabantu babulijjo naye namwe muli bantu baffe mwali bade oluusi eh, bwe mubeerawo muyinza kubeera nekyemuyamba edwaliro e, eryo nzijukira minisita wa heres ne permanent secretary n'abaka ba paramenti bagenda okulambura eddwaliroyo nga bamaze nga bamaze okuyisa billioni zilukumu bina abaali bakuma ku geeti ku bibaati baali babakubiddewo amasasa ne minisita nga kwali ne pamani sekuritary nga kwali n'ababaka ba palamenti jukira esente palamenti yeyakola ki yaziyisa muzimba eddwaliro eryo kati eyo bansi ki nga palamenti eyisiza sente naye tesobola kukola oversight ku sente zeyisiza kika ekudwaliro eh, lyerubowa so ebyo byengezako okubagamba ebyengezako okubagamba banange eyo uganda yaffe wetuuse mm. purezidenti olaba alemererwa ne kabineti ye batukwasiza katonda naye katonda ekyengezako okubagamba katonda tuleke kumuzanyisanga katonda tamara agasonyiwa enkozi zebibi ngaebibi mubikora nga mubigenderedde nze nalyagadde katonda ayambe abantu aba bulijjo n'abantu abali mu gavumenti bonna yabayise mu ngeri ndala katonda eh, manyi buli kimu mm. kati ekyensirikidde yakimanyi kankiddemu naali yagadde nga kabineti bwetuwaddeyo mu mikono gya katonda <clears throat> katonda kirize ayambe abanansi ba uganda naye bano abalemererwa okutukuuma nga yabawa obuyinza kubanga mugamba nti ye yabateeka mu bukulembeze gwe katonda bakolere bayise mu ngeri yo egyomanyi nze nkusaba busaba okuuma effe abafugibwa naye bano abatufuga bo salawo kyokubakolera ekyensirikidde katonda gwokimanyi kubanga teri kyotamanyi ekirina okumutima gwange okitegedde kubanga bazze gyoli nebakugamba nti ensobi nyingi zebakoze mukutukuuma mm. nobulamu bwaffe kati gwomanye kyokubakolera kati abasonyiwe naw eno gavumenti kumanya nti obulagajavu buyitiridde bafulumiza billions 5 mu biri nga zaki nga zakugabira abanaku abantu abali venerable abanaku abatesobora mu ggwanga lyonna biliyoni za ataano mu bbiri bazigabire abantu emitwaro ataano mu ebiri bagenda kugabira buli muntu emitwaro kumi kumi oraba bwe nakugamba mu mm. programu eyagwa iwas poton mm. kubanga nagamba nti bayinza kugabira etaano etaano oba kumi kati bali ba, ba, bawuliza porogulaamu eno mm. kati bagenda kugaba kumi kumi ku bantu emitwalo ataano mu ebiri kubanga bafulumiza biliyoni za ataano mu biri wabula ekyenkugamba kiri ekyokugamba nti eh, palamenti bagiwumuzize eh, wiiks ebiri awo wekigira naruli mu lockdown bali baganye nti palamenti tekoraki tetuura mm. bekyebaliko bayisemu nga sente nga bo bafunemu bafunemu bayisemu esente zebagala nga paramenti eri wabali kati paramenti ne sente zino wezivudde mu biliyoni za tano mu biri temanyi ah. oba zivudde ku voti ki teramanyi kabe sipiika kabe sipiika kati bekyebamanyi mpozi nkurayira ne saabavubi tamanyi gye zivudde bedawe eh, ngo chali kwecho eh. yakiriza nti yesabavubi ji yachogedde ngagabo butimba wande ande chenkugamba yabadagabo butimba e kalero na gamba eh fe tuli bavubi aha ngamba ye katubagurize mukutugunu katerinya rimukute yali amukute sabavubi kakati gwe uliriza bo eh, no government chebera ko kiri kimu banyagurule nsimbi nga parliament teriwo wena tulira weti owe natuulira ngaekyagi ngaekyagi kikalu nga temukyali kyebaliko kubanga nesaabavubi yenyini yamaze dda kulaba nti bamuwadde billion atano mubiri wezivudde gwenange naye tamanyiamuteringi yu tamanyi ne akawunti gyogamba sikiwa nti baziteeka noku kawunti yiye tikiriyo webazitadde balina omuntu waabwe gwebaziwadde bajja kuziteeka bajja kuziwa nga pamani sekurutari omu owaabwe mm. wezigenda okuvanga ah! naye njagala mbabuuzi mwe bantu mwe kujyako nti eno gwanga lazima mwalitwaramu oba nga akasasiro oba nga ki abantu emitwaro ataano mu ebiri <clears throat> ku biliyoni za ataano mubiri kubanga mugenda kugaba kumikumi emitwaro kumikumi gye bagenda okugaba uliriza mwe bagenda okugaba bagenda kugaba kampala muwakiso masaka mbarara jinja aruwa obaguru uh, yes nawe antawura kati nga rukungiriwo bakabare tibaja kutuuka bakisorobawo aa ah, ah. kampala jinja guru mbarara masaka aruwa eh, omwe mwe bagenda okujabo kuwa kati sikutegeza kati ngo mu kampala basobora kujya mu abantu ah bayinza kujya mu ndoza ng'emitwaro nga kumi emitwaro nga yemwe naye abantu emitwaro atano mwe bibiri mm. fe abona byabufuzi tugenda kunyonyereza turaba obururu purezidenti museveni bwe yajyayo mu urban areas ezo ubururu bwe yajyayo tuburabe tubugatagate tumanye oba bagenda kuwa anabategera atya babamanyi bamubrazers mwebali babamanyi e-, ekindeeseza kino bananga ekintu kikulu luli nga bagaba kawunga n'ebijanjaalo n'amata n'ebirala wewa bimu byali bifu hmm. bali batagetinga miliyoni emu n'ekitundu mu kampala n'emiriraano hmm. ku runu okwagala okugabira emitwalo nga kumi gyoka luli kiki ekyebaraba kati owenzija nawe tona bakutegeerawo nange nize kiki kyemwaraba ekirimu urban areas mulyoke mugambe nti kulunu zona urban areas eziyinza okuwera nga munaana oba musanvu hmm. mujja kugaberamu abantu emitwaro ataano mu ebiri joka bamaze dde okukizuura nti zo the urban areas wewe omufumbikeddemu abawejere kaba babawejere tibabawakarulu kyovura bagenda kugamba mu busente butini bwe butyo abasinga obungi timugenda kufuna ku sente zino muzeera mubyerabire nabagamba tikisoboka kuno kweyisaawo obweyisa bagambe nti nga gavumenti waliwo kyetwawaayo naye lazima ngaolina ensi ejogalidde mu mayumba ngaerimu abantu abasuka mu miliyoni ana mutaano ah, gwe nosalawo owe abantu emitwalo ataano mu ebiri mwe mukyasalire kubanga mukyafuga egwanga lino mwe banange lockdown eno lockdown izo nawe ziva nizikoma ense weva ne koma lockdown bweberawo terigwe takosa kabe mwavuka be mugaga true nurwalera abantu bogamba nti balina ke balina babona abona kati nyo waliwo wandisanga nti waliwo nababona abona okusinga abavu abavu bamanyira ayerira muwogowe nabawo nabawo nekijanjaro kye mm. naye omwavu ata anga business ze zonna bamusanga nga ebintu byonna biri bweru tibikyajja nga nobwe n'ababize talina gwabiguza abamu takyasobola n'okugenda mu banka kwewola abonaabona n'okusinga n'omwavulunkupe kyova oraba mu nsi endala ezakulakula nazo lockdown efanagana kwentu bwebeerawo bagaba esente rumu buri muntu bamuwa cyenkanye true bamuwa cyenkanye obatkwa de dola bitano obaruko mu bibiri they don't mind over ah, ah, olachi bawa buri muntu because all qualify bo baba babarabo bazi omuwi wa musoro oba babarabo bazi omunansi boshe batunulira uno munansi buri munansi tumuwe bwe bwe tuti kakati ntiro kugamba abantu mbabuza bwobanga otade rokodown wete otsibye abantu enaku anamubiri zikyali anamubiri nze manyi bagenda kuzongerayo ibanange tonaddawa bara lazima emitwaro okumi gyogenda okugabira omuwejere munaku anamubiri naye mwe bantu mwe mwe bali mu gavumenti emitwaro kumi omuyinza kugirya enaku e, anamubiri hmm, kizibu kuno kujoga oba abantu bano nokuwunga bawunga buwunzi bayinza okubanga bawunga enaku anamubiri omuntu nomugamba nti omuwe emitwaro kumi emitwaro kumi tuzidividing by 40 42 orabe omunayuganda kye bamubalidde egyo emitwaro atano mu ebiri hmm. buli lunaku agenda kulyangako sente meka ku mitwaro kumi nusu bisatu oba bisatu mwatano <laughs> oguramu ki nekiti namwogo kakati lazima ruyare imwe abantu abatufuga nze nakugamba nti saabavuba ono bamutomezeza butomeza eyabaze ekibaro kino munabyanfuna munabyabufuzi dokita ani yabalidde gavumenti eno nti bawa abantu emitwaro ataano mubiri emitwaro kumi ku naku ana mubiri munayuganda alabye bano abantu abakora kabineti ey'omukisenge bateekwa kuba babaze bwe bati kubanga otunulira butunulize engeri gye barondamu abavubi era n'engeri gye bakozemu disizon enu ngaogiraba e- e- e- yefaananiriza nabakora kabineti enu aba obuteefiirayo obutakora ki ebyo byebiriwo naw waliwo ekintu kyenjagala okubagatiramu mu bino ekya rwaitonere bukadaaga obutagenda ekorora okurayira nakyogerako ninkikomya mu kubo yarayidde nabagamba nti abamu nga kadaaga batidde kuswara kugenda ekorora okurayira naye eh, eh, eh, mu state house entebe bajja kubayita oba state house enakasero barayire kati mbabuuza <coughs> mwekwasa nti abamuti mwagendayo kurayira kubanga abantu abari close namwe balina covid kati mm. muri mu isolation kati we murayiridde mu isolation mugimaze naku kumi nanya muzimaze mm. enazi kataba mwe mwe mutu ebyetwogeranga eh, mutuulirizanga mulekenga kulimba abantu fe wetuli kadaga yatyabuti okugenda ekororo kulayiranga minisita nage nayagala gende mukimpowooze entebe eyo mm. pulezidenti yagambye bwati nga nga ayogera eri kadaga yagambye nti manangu pulezidenti museveni ajooga ajoga najoga naswaza no kuswaza yagambe nti nebaza right honorable former right honorable uh, speaker kadaga okukiriza akafa akatono okusinga kire kye yaliko obulira nojaza bujozi mm. naye yetakusonyiwa president tasonyiwa tiyakisirikidde n'okukisirikira yagambe nti nebaza uh, mwanyinazi oyo kadaga okukiriza okufuna okukiriza nimuwakafa akatono kusinga kiro ekinene kyeyalina ajoga olukwago yagamba abasajja mamujoga oba kadaga yakubye mungalo simanyi simanyi oba yakubye mungalo ero kyembagamba kyembagamba nti ono omusajja akuswaza nakukuba nafaza nakukurura nomubitosi natefiirayo yetibwabulwa now akonkalese nga kabazawe kubanga mm. lulinali nkakomeza mukubo mm. naye eh, nze byenkomya mukubo buli kyenjogera enkeera enkeera kituukirira abantu mutandika kugamba nti ati omusajja yayogera nabagamba nti yali atidde okuswara nagenda mukimpowooze kati bekwasakwasa nti bali mu isolation isolation eyinza kugwako munaku lumu <laughs> munaku bbiri zaali badde kumi nanya yagenze n'alayira naw enusaara ze basabidde ekororo hmm. katonda ali wala naffe mukulowooza ye okusinzira nga bwetumumanyi yes buli muntu wabeera katonda abeerawo enugwanga kirino enugwanga kirino nga bwogendayo kujayo omurambo kino nakija kubonerebwa namboze hmm. nga kojawo afudde okujayo omurambo oba ndowooza gwabadde gwa covid babasabye miliyoni emi nemitwalo abiri sinakuziweeraawo bazitwala mu banka oh, nanyini tenda oh, oh, gyomusasulira nanyini mocare nanyini mocare narabyeko eddwaliro erimu kati ngenze ku, ku, ku private hospitals private hospitals yes abamu mbadiramu kubanga mutekamu sente zamwe naye ekyengezako okugamba abadoctors abakora mu, uh, mu, mu, uh, mu private hospitals abasinga obungi ba gavument bakora part time bagenda nibakora eri nibakomawo eno omanyi rwaki narabye e, eddwaliro erimu enajeera e omulwadde omu wa covid yagenzeeyo ne bamucyaginga miliyoni kikumi mu abiri eddwaliro lirina gyereyo kandi sirikire miliyoni kikumi mu abiri lwaki badoctors banases abaliyo bamanyi ekiri mulago bamanyi ekiri mu malwaliro ga gavumenti bamanyi abantu aba gavumenti sente zebabba kati nabo guno bagufudde bagufudde mugano naarabye nga uh, uh, lefutenant kano nakalema bamwobwa kano kati kano yakora uh, ku byobubbi mu state house hmm. ngaagamba nti ngenda kusisinkana aba private hospitals twogere turabe tubagambe baleme kuseera abantu naw gwe wakora ekintu kyetwita privatization gwe kenyine wata ebyobusubuzi tuline tuli mu kintu kye tuyita free economy demand and supply kati byebikora ogenda kuteekako kiragiro kya ngeri ki ku muntu alina eddwaliro lye yateekamu sente ze yateekamu yateekamu ebikozesebwa ebibye ebisinga ebisinga ebisinga n'emurago hmm. ebisinga n'ebiri murago amadwaliro agasinga obungi kati gambe nga nakasiri hospital nakasiri hospital abakungu ba gavumenti lyebakozesaaonalfarhospital tebagikozesa kubanga bamanyi terikiriyo bagenda mudwaliro lyomusajja oyo mumanyi nerinya nekandirike kasita njogedde edwaliro eh, eh. ebintu byeyatekamu nga mweza mwe muzirya buli mugenda kumuwa ebiragiro ki ebyasoora butaseera omulwadde era mugenda mugenda kwogera naye muteeka ki ensibwa esoba teri kisigalawo ensibwa esoba teri kisigalawo kati ogenda nowulira ngaabanakalema n'abalala boogera niwewuunya niwewuunya mwata ebyobusuubuzi byonna nibagamba muli nti yekolere akole nga bwayagala kati baabo batandise bajeyo enjala ate mugamba nti nedda nedda gavumenti ekyekola gavumenti efa ku bantu baayo tosobola kuva mu buli kamu tikiriyo eyo tebera gavumenti hmm. osobola okwata ngaamasanyalazi nogasigaza okwata amazzi nogasigaza okwata ebyobulamu byona nobisigaza ebyoraba nti biyamba nnyo abantu amangu n'obyesigalizamu ng'olinamu omukono gwolinamu omukono ogusinga mm. nogamba owamasanyalazi toseera abantu bange owamazzi toseera abantu bange mu madwaliro ngaogakontrolinga ngaobaana incentives omuwa ebikozesebwa kumpi byonna kubanga bakuyambako obuyambi n'amasomero n'amasomero tewali gatadde ebyo eh, engambo ebyenjigiriza nabyo tewali bitadde mu mikono gy'abantu 100 percent walisigazizamu omukono omuwanvu nga 51 oba 60 nolyoka nofuna amaanyi agabalagira timukola kino kubanga gobeeramu na shares nyingi gwoba olina obuyinza obwogera naye wenjogerera mu ddwaliro buli muntu akusaba sente zayagala kusinziira obujanjabi bwakuwa owamasomero akucaginga sente zayagala kusinziira ensomesa gyasomesamu owamasanyalazi nakusaba kati olaba kumanya nti uganda eno nzibu olwaleero mr president ne gavumenti yo ng'olinalo okuddawuna efaanaganako bweti ekyo wali badde oyamba ku banansi nga togenze noku mitwalo gino kumi wali badde obayamba ku bintu nga bisatu masanyalaze amazzi nobwe wali bayambye ku bibiri amazzi na rent ebintu bisatu rent amasanyalazi n'amazzi mu uganda ate water the reverse is the case kubanga gwe olwaleero olina kunaaba mu ngalo olina kunywa mumazzi mangi naye ga buseere gakusasulira nomulwokudawunu namwo gavumenti yanabaki etesobola eh, kugamba nti mulwokudawuna eno mu nnaku zino anamu bbiri amazzi infact kyekitongole kya gavumenti kyeyasigaza ekyerinamu mu migabo mingi yes bwakitogamu nti amazzi abantu mugakozese bulungi naye timusasula munaku zino anamubiri kubanga abantu balina kunaaba mu ngalo omuntu nakekereza amazzi nakumuvideyo n'omuntu akekereze okunaaba mu ngalo akekereze mu kiseera kino munaku zino anamubiri amasanyalaze lazima omuntu yalibadde asasula amasanyalaze gavumenti yalividenegamba nti ku masanyalaze gano afazari nubwo mwaregame nti sasure kitundu ekitundu kimu tukusasuride mm. nejukira uganda eh, eh, government ya feno ebyo byona teri kyekora tukyasigadde ku unity y'amasanyalazi mu nsi yona fe tukyaserwa unity y'amasanyalazi absolutely so ngaamaliriza abatuuliriza ngabwe ntera okubagamba mwekaabireko mwekaabireko saagala kugamba nti mwaronda bubi aa ah, ah. nkimanya abanayuganda mwalonda bulungi oluvanyuma nibabanyaga eh. yes mwalonda bulungi naye nibabanyaga obuwanguzi bwamwe abukozesa wuuno naye labe kyabasasuddemu labe kyabasasuddemu kyakabi kakati mwetegeke mwetegeke abanafuna emitwalo kumi muzigabire enakwana mubiri mulyoke mukati ate zinatuuka ki nawe ebenjigiriza nawe tokwata kati kusimu yekyogamba tiwayitangako mitwaro asatu sabavubi eh, yagambye nti bwegiba ataano oba asatu niorabo mm. yase noku mitwaro asatu mm. nga bwegiba nga jayita kusimu yo mm. togenda kufuna wabura ebimu nabwo biteeka wabali <coughs> mu Kampala n'emirirano bwe banajyamu abantu emitwaro kumi infacti ekyengenda okunyonyereza mu Kampala purezidenti yajyamu emitwaro kumi n'imeka egye bamuwa egye bamuwa bayagala awo abo benyini abamuwaye <laughs> ah, ekyengezaako okugamba banange anaafuna ku sente zino ah, anaafuna ah. ku sente zino ave yayogere nti nafunye ee eh, turabe abantu banengeri gye bagenda naye tibaswara tibaswara riyati nokwata mu regions nga eh, eh, eh, sina regions zizona nokwata mu cities nga ndoza bayiza kuba basazewo buli city tuinza kushizura nakati tuinza ku Kampala site Jinja site Masaka site Mbarara site Arua site Obaguru site ndoze ze bagenda ku wasi andi hoyi ma site andi hima site kale na yenga ebyo e, byonna jukira bajja kunyonyamu abantu mbale kubanga mugwanga lyonna basazeo kuwa abantu emitwaro ataano mu ebiri ku bukadde ana mu butaano obusibirwa mu nyumba bandange okusaba kweggwanga kwe kwemwakulidde byemwawuliddemukko ne mutatege ndoza mukulabiga abibanyonyodde bunyine mubitegeera naye nga ekituufu kiri nti twekabireko twesabireko kuba buli muntu asobola yenna ayambeko munne on serious note bannayuganda abali obubi ennyo tuli bangi naye ate nze kye mbasaba kiri kimu ayina akawungafe akatuwe tulina bannafe abatwetolodde bali bubi mukatwefe tujja kagaba tetujja kwenda gavumenti olaba babbeza ebijanjalo <laughs> ne babbeza akawunga kakatiwaliwo omukwano gwange eh. wekyotera mulokdawuni yasooka bwe bagigendezako n'akomawo naye yakomawo ng'ayambadde masiki ya gavumenti naye jukira bwali kumpi maxi bwali nga bwabaana bato nga bukunyigakati yali akambadde ng'amatu gali bwegati <laughs> yansesa nga kamukwezi amatu nga kagaleeze gakomyewo mu maaso mm. nangamba nti byarugaba nti kiki naye kirabika eno gavumenti oluvannyuma lwalwokudawuni ngaegweriddewo ddala hmm. ejakukola masikisi endala ez'omulingo omulala nti lwaki nti ora amatu gange bwe gali <laughs> nti ganakomawo ngeri kyeno kamasiki nga <laughs> ah. we mwasobola kukubba nesente za masiki masiki masiki kiki kyemutasobola kubba kati kiki kyemutasobola kubba ndoza gavument mujja mugye kwasa robert kyagulanyi yanatereza iye kyenkubuuza hmm. warabyeko uh, gavument ngaegamba nti mulockdown eno kubanga bamask buli gwe bagaba hmm. obulati bwabatuuka obulala bwagwawo hmm. olaba gavument egamba nti tufulumiza masiki ah, ah. masks sente zonna bazibba ne bazimalako kakati banatuwaki ekira nange awo simanyi kulwa obulungi bw'ensi yaffe uganda tubasaba kindly muyambe bannammwe abali mu covid-19 issues abali abalwadde bali ku bitanda mukama abasaasire obulwadde bugende abatalina kyemulya bannange everybody help your neighbor if you can nange akawanga mukansindika engenda kkagaba akange njakeerira nawe nokagara eh. gwe torowoozanange gamba akange bakansindikira engenda kali kasete <laughs> zaffe zayitakudde emitwalo kumi mitwalo abiri <laughs> eh, kati bagenda kutuba tosobola kufuna sise tugenda kufuna ni eh. mumpa akawunga nzitandiko kali nimukuyaluga mumuha akawunga wano abazzukulu gye bali akoma atakumira mpeera tusima nyo temulaba babla programs za mu sharing mwena covid-19 kindly if you can you can support us in any formula because you are moving you are running left and right to get some information for you so be with us in this kind of struggle nga mukulu byarugaba yagamba struggle tenaba kugwa omufaransa nagamba a struggle continue <clears throat> aruta continua nze mbalinsaddemu oluzungu n'olufalansa <laughs> kati n'olwensonga eyo mweraba mubere bulungi